गाइस अभी हमारी जो गेम है वो स्टार्ट होने वाली है ये है फ्लिप द बोटल और इसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और ये लोग तो आपको नए नए दिखाई दे रहे होंगे इसको भी तो जानते हो आप इसको भी जानते हो मुझे भी जानते हो इसको तो जानते ही हो इसका नाम करवाता है मानव तो दोस्तों यह है बोला यह बोला बोला वाली आप सोच भी नहीं सकते यार ड्रामा ही ड्रामा होने वाला है इसमें क्योंकि हम तो पागल हैं पहले मैं तो पागल थी और मुझे हम सारे पागल ही मेरे जैसे तो बड़ा मजा आएगा तो चलो स्टार्ट करते हैं तो गाइस ये सारे गोले ही बैठे हैं मतलब बोले नहीं बोले बैठे हैं मतलब सुनता नहीं है सीखता नहीं है तो इनको समझा दिया जाए क्यों नहीं गेम को खेलना कैसे है भाई हाँ, भाई ये ना ऐसे करके ऐसे फ्लिप करनी है मेरी भी नहीं हुई यार मतलब ऐसे खड़ी होनी चाहिए ऐसे घुमानी ऐसे फ्लिप चलो फिर भी मैं क्या करूँ और अगर अगर मैं जीती अगर ऐसे खड़ी होगी ना फिर हाँ। जोर लगेगी ठीक है जोर जोर से मारे भाई तू अपना ना लिमिट में थोड़ा सा ठीक है तू जो बस कंबल से बाहर गया वो बाहर हाँ बस अपनी बात में भागना नहीं वो ओवर हो जाता है फिर हम गेम में नहीं लेंगे तुमको तो। हाँ फिर हम इसको गेम में नहीं लेंगे तो ऐसे ही गेम खेलनी है पूरे मजे से खेलेंगे ठीक है चलो स्टार्ट करें कितनी बार की मेरी नहीं हाँ, हम इससे तो गिरते नहीं मैं नीट लगा लूँ आपको वाली तो ये तो सबकी नीट ही लगा नीट लगा लूँ की भी वाली नहीं आएगी नीट लगा लूँ आपकी भी वाली नहीं आएगी अपनी आप ये लाओ खड़ा है ना यार और खड़ा ही बंदा है क्या है दो था मेरा तो जैकेट भाई इसमें लगा था अरे तुम डाल बच गया study, study. दलेर मुंडा तू चल चल चल चल जोर से ना होली होली चल जल्दी रुक होली भाई ये आया दो मारा मैं कोई ना मारूंगा मेरा वाली चला रहा आपकी वाली ना मेरा वो मेरा आगे आ जा आगे आ जा चल कोई नहीं तेरा भी मेरा भी नहीं नहीं अब मुझे ना नीट डालूंगा आपकी वाली बारी देख रहे हो आप आपकी वाली तो आ जाएगा नए बंदे आड़ा आपको बोल रहे नए बंदे आड़ा अपन नए बंदे नीट लगा लो आपकी वाली ना आए नीट लगा आपकी वाली आ जाए दीदी प्लीज आपकी वाली आ जाए आपकी वाली आ जाए हाँ जी आ हाँ गई चलो ठीक है ये तो है इतना सामने क्यों बुलाया मैंने आपकी 줄 नहीं रख रहा दोबारा बारी है दीदी आपकी बारी है दीदी आपकी प्लीज आ जाए मैं हाथ गाइस इसको ज्यादा आती है इसको इसको दोनों को आती है ज्यादा मुझे लग रहा है ओए यार बोलने ना करो यार बच्चे बोल ले गया पाला मुझे आता है जितना फेरने को कलर पहला ना आएंगे नहीं आया आप नहीं लगा दो थाना लाऊंगा तीन ना नहीं लाने का उसको देखें मेरे को बता रहा जी मैं ऐसे ही हां उधर से आया मैंने खाली शर्ते उसी ने वादा था गुस्सा कर मैंने तो कहा शर्ते ना बारी मेरी ज्यादा आती है नहीं लगाऊंगा आपके कोई ना जब आएगी ना देखी तुझे कैसे दूंगी मैं भी रसूल हूं मैं भी रसूल हूं मेरे मारे ने मेरी ना मेरी ना मेरी आपकी बारी की डाले दिन रात ना मैं मेरी ना दोबारा आप भी डाले भी तो ये आपकी बारी नहीं है <laughs> बोल ये तुमकी डाल डालो डाली बनाओ ये भी पास के मारो तो उधर करा मेरे मेरे मेरे मेरे मेरे जोर से मार पक्का भी मैं जोर से मार ये भी हम यो तैयार है तीन मारे ने ਨਾ ਨਾ ਯਾਰ और ही नहीं मारूंगा ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਅੱਤ ਅੱਤ ਜਾ अब कोई ना तो एक बारी दोबारा आ रहे मेरी वाली खोपर पान पानूंगा आपकी खोपर अब तो खोपर पानूंगा मेरी वाली आ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਇਆ ਨਾ ਨਾ ਜਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਾਈਡਿੰਗ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਇਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪੈ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ उसको मारो दो उसको मारो दो से ਸਾਡਾ ਦੀ ਗੱਲ मारो मार दो ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਵਾਰ ਵਾਹ ਮਾਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਓਏ ਯਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟੱਟੀ ਕੋ ਮਾਰਦਾ ਸਿਰ ਤੇ ਮਾਰ आपका तो साथ क्या आपको तो ਕਰ ਜਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟਿਕਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਐ ਜੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਣੀ नीट लगा देता आपकी वाली ना है नीट लगा देता आपकी वाली ना ही आए दीदी आपकी वाली प्लीज आ जाए प्लीज आ ਮੈਂ जाए ਪਰ आपकी ਜਾਈ वाली। ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੂੰਗਾ ਹੁਣ ਅੱਛਾ आपकी वाली आ जाए ਓਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ आपकी कार चल जल्दी यार आपकी नहीं लगा देता हूं आपकी वाइट लगा देता हूं आपकी वाइट नहीं रे लगा आपकी वाइट नियत वाला बुरी नियत वाले गंदी नियत वाला ऐसी कोई ना मेरी वाली होने दो वो खोपल पानी का फॉर्म आपकी प्लीज वाली आ यस दीदी मारा यार आपने मारा ਮੱਥਾ मारा ਟੇਕ ਲਿਆ ਮਾਰੂਗੇ ਜੇ ਦੱਬ ਕੇ ਕੱਪ ਕੇ ਤਾਂ ਮਾਰਨਾ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾ ਉਹ ਲੈ ਤੂੰ ਫਿਰ ਖੇਡੋ ਹੀ ਨਾ ਕੱਪ ਕਿਆ खेल रहे थे मारनी नहीं किसी के ਹਾਂ। दीदी प्लीज आपकी द्वारा आ जाए मैं जाता हूँ जा दीदी मार चाचू प्लीज आपकी वाली आ जाए ਆ ਗਈ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਦਾ मेरी ਉਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ अलार्म से ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂ अलार्म से ਆ मारेंगे ਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਤੋਂ ਕਰਨੇ ਆ नहीं उनसे उनसे उनसे तब ना ਆ ਜਾ <laughs> ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਦੀ ਪਊਗੀ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਦੀ ਪਊਗੀ ਬੇਬੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਓਏ नीचे लगा देता हूँ आपकी वाली ना नीचे लगा देता हूँ आपकी वाली ना आपकी वाली प्लीज आ रहा हाथ जोड़ता मेरी या तो आपको सही से मिला नीचे लगा देता हूँ आपका आपकी वाली ना नीचे लगा ਮੈਂ देता ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਿਆ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ आपकी ना अलग बेस्ट हो गया नहीं आई आपकी भाई नहीं आई भाई तो लास्ट राउंड है हाथ से कर दी सिद्धि कर रहे चलो वो बेस्ट लाइन नीट लगा देता हूं ये लास्ट राउंड है नीट लगा देता हूं कोई गलती नहीं लगा देता लगा देता हूँ लास्ट की क्लास में देता हूँ बीच लगा देता हूँ डिब्बू है हां डिब्बू के पास लास्ट हां लास्ट और भी हो गया हो गया खड़ा एंडिंग यार <laughs> डिब्बू एंडिंग भी सही है और क्यों मार रहा <laughs> मार दो <laughs> याद आ गया वो नहीं मारे यार जो पड़ू ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਐਂਡਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇਤਨਾ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ गाइस कितना खराब है इसको नहीं, पता मुझे है वाला पागल है। हां गाइस इसको तो मैं ਯਾ ਕੁੱਤੋ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਨਹੀਂ गाइस ये मेरी तरफ से एक थप्पड़ एक थप्पड़ आ जा आ जा आ जा मार <laughs> हाँ, इनके मार तो गाइस अगर ये वाली गेम और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना सो चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में